Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke okay, kali ini saya akan berbagi tips, guys uh, agar benang tidak mudah kusut guys Oke okay, yang pertama simpel aja guys ini uh, peralatannya ada isolasi ada gunting ada karet ban dalam Oke simpel aja untuk mengatasi biar benang tidak mudah kusut guys oke langsung saja oke ini yang masih kusut guys nah, ini oke coba oke oke pertama kita gunting dulu karet bannya nah segini aja guys segini saja oke ah ini segini oke です。この後です。ですね。Thank you. buat naikin benangnya ini nanti guys nah, titik ini oke okay. terus ini harus yang ini harus lurus guys yang atas sama yang bawahnya harus lurus ini mudah simple nanti kalau nanti biar tidak kusut-kusut oke nah ini kan benar masih kusut ya guys ya nah ini kan masih kusut benangnya nah, jadi tinggal gini aja guys ya kan? Danke dir. jadi nanti tinggal kalau mau mancing tinggal hmm, buka ini dia. Hmm. Hmm, ini udah mulai kan kalian pada tutup news oke sekian itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh